Uh, sunt Silviana Bișan Carter, sunt actriță și trainer de exerciții de improvizație. Uh, totul este o poveste. Uh, păpușa pe care o cumpărăm copilului este o poveste, ciocolata pe care o cumpărăm are o poveste, așa că improvizația pentru mine este un mod de a-l ajuta pe copil să inventeze o poveste pentru orice și uite așa poate să-și iasă din orice problemă. Uh, te invit 24, uh, pe 24 octombrie, orele 15, sâmbătă. O să-ți las multe detalii jos, un event unde să dai like. Um, am cursul ăsta pentru că îmi place să împrietenesc pe copii cu părinților, iar săptămâna viitoare vreau să mă joc cu ei în prezența ta, iar cu tine, după ce ne jucăm împreună cu ei, o să vorbesc puțin despre emoția etichetării. Uh, de multe ori credem despre copilul nostru că e timid și este o etichetă. Și nu numai că e timid, că e în multe feluri. Și o să vorbim puțin, iar pe ei o să-i las să se joace. Uh, mai întâi o să mă joc eu cu ei și o să-i învăț să inventeze povești. Ce zici, vii? Ceau!